任せいたしましたありがとう存じますでゆうべ見合したってそれからどうだっていうのいやよそんな大きな声出してだってひろこさんが言い出したんじゃないのかすかさんの考えはね聞こうかと思ったのよどんなこともういいわまあバカにしてるわ <laughs> 何でもないことなのよ いねえした方ってどんな方どう素敵なのよまあだけどひろこさんほらなんて言ったかしらここにも23度見えたでしょいとこの北村さんって方あなたと好きなんじゃなかったの知ってあの人は小さな時から兄弟みたいに知った人よだって好きは好きなんでしょ <laughs> とか一いとかお玉にしたことなんかないわこれがどの喧嘩ばっかりしてんのよそれはお互いに好きだからよ私はそう睨んだな喧嘩するほど深くなりってあああれは夫婦かでも同じよやっぱりそんなんじゃないのよ私はあの人を尊敬してんのよだけどあの人は私を古臭いと軽蔑してんのそれだけ本当 Mm-hmm. らっしゃいます。田村の記事これはどうしたって金一封もんだぜやつにはかなわねえよ頭が食ってすばしこいてきてるんだからなおゴンドンが現れたぜおいやけに不安やじゃねえかさてはもう金一封だなうまくやってやんな俺俺いいかおい飲ませるんだぜ 銀座1120うん くれってなんだいあのねゆうべの報告したいと思ってうんどんな人だったいとても素敵なのなんてそれ嘘よとにかく会って話したんだけどああいいよじゃあ5時半ごろどこにするああそうじゃあおいいいのかいおいそんなんじゃないんだよそうは言わせないねどこの女だおいシャンかい それはもちろん素敵な美人さふざけるねところがただのいとこなんだね怪しいもんだぜそんなんなら紹介しろよ素敵な美人じゃないか美人にして頭脳明晰なんでねそうちょっとなんかにはもったいないぞまあせいぜい羨めよあの娘はどうしたいよく君は引っ張って歩いてた俺を恋人さ引っ張ってやら 君みたいな容量のいいのにあっちゃかなわないよ堀江 <laughs> さんお面会です誰おたっかずですなんだいねえ兄さんまたお願い金かあのねお友達のうちに不幸があってねお悔やみに行かなくちゃならないのお母さんからもらったらいいじゃないか だってお母さん陽子の言うこと信用しないんだもの兄さんだって信用しやしないよならいいわ少し使いすぎるってお母さん言ってたぜだって今日のは本当に必要なのよいくらいるんだよいくらでもいいわあまりお友達のお父さんやお母さんを殺すなよ悪いぜ 夕べ見合いした方とても綺麗なんですってね嬉しいでしょバカ少しぐらい余計にくれたっていいわしっかりするなよあ前僕のお友達の武田知ってるだろええあれの会社にいる松田とか松田とかいう男知ってんのかいいいえお前とその男が歩いてたのを武田が見たって言ってたぜ知らないわ私 他のことと違って気をつけなきゃいけないぜ大丈夫よそんなこといい加減な男が多いんだからね気迫なことしちゃダメだよかなり軽薄な感じのする人だけどでも今の若い人ってみんなそうかもしれないわねひどく男性を見くびったもんだねそれは吉さんみたいにしっかりした人やっとやしないわどうもありがとうねえどうしようどうしようって 僕がお嫁に行くわけじゃないしそんなこと知らないよ意地悪ねじゃあいいわ私行くことに決めちゃおうどうせ私には好きになって結婚するなんてことありそうもないし誰だって同じだわそれは君が古臭くてはっきりしないからさそうよどうせ私なんか古臭くてはっきりしない女よだからって何も竜さんのお嫁さんなんじゃないからいいじゃないの他の人だって気の毒さまあ とにかく結婚ってば一生のことだからねあんまりあっさり片付けない方がいいよ私は一生のことだからなんとかなっていくだろうと思ってんのほらそんな考え方がいけないんだよいったら私自信があるんだからそんならやってみるさじュさんだって偉そうに言ったって恋人一人できやしないじゃないの余計な世話だよ頭がよく ってモダンではっきりした方早く探すといいわあありがとうねえどうするのさ二人のことうちへ話したってお父さんやお母さん簡単に OK って言いやしないわそれにもう私のお嫁の口いくつか見つけたらしいのよどうするだから君さえよかったらうちを飛び出すなりなんなりして だって私アパートなんか住むの嫌よねえ郊外でいいうち見つけましょうよねえ家出するとなったら私着替え一枚持って出られないかもしれなくてよそれにお金だってないしねえなんとかなるだけどあんまり急じゃんそんなこと言ってたら私困っちゃうわよお父さんだってじき私たちのこと諦めちゃうと思うんだけどそうすりゃお金だって少しはくれるわねえ その間だけなんとかいい考えないいやねそんな深刻な顔していいわ考えててくれればねさあじゃあ踊りに行こうようさんももう嫁さんをもらわなきゃいけないね。 どんな人がいいかねどんな人って兄さんかあんまり出先いなくてよ財産があるわけじゃなくて面倒な親父がいるしだけど亮さんにだったらいくらだっていうちからお嫁さん来ますよどうかしらお父さん相変わらずだのええ近頃はね骨董に凝ってんのよ一人もけするんだって言って兄さんからお金取る入て変なもの買い込んできて損してばっかりいるのよ まあそうねおばさん見合いした方ってどんな方なかなか良さそうな人だったよそうねえよしこさん近頃の若い人たちはよくダンスホールだとかダンスだとかって言うけどあんたなんかもダンスってやるの私ホールは行ったことないけどお友達の家でちょいちょい踊るわそうかねやっぱりよしこさんは新しいんだね だって今大概の人踊るわそれがねちろひろ子なんかそういうことちっともダメでしょ昨日のお見合いの時にもさダンスなんかなさいますかって聞かれてるわけです長くなりゃすぐぶらいは。わそうかねじゃああの子なんかもよしこさんに少し教えてもらうといいんだけれどよっちゃん僕にも教えてくれよダメよ君なんか余計不良になっちゃうからチェ自分こそ不良少女のくせに マサオ良介兄さんが証明してたもの確かなもんさ生意気言ったなよしどうしようからよしさあ来いダメよまたふつばなんか破いちゃこれ乱暴しちゃいけないじゃないかこれさどうだ謝るかおお母さん さん来てたのおかえりなさい何をされてるんだよっちゃんの地下だったらすげえのさ小向きしちゃった困った人たちねまた喧嘩してたんでしょお前今日なんだお父さんの着物ができたってから取りに来たのよご飯はりょうさんにごちそうになったわそうこんばんはいらっしゃいまた騒々しいのまで来てたんですね お父さんの着物が縫い上がったんでねまたをやろうと思ったんだけどどうも近頃行けなくなってねやあれ急じゃねえあれですからねでも亮さんの言うことだけはよく聞くのよ私たちは点でバカにしてダメみんな頭が悪いんだからななんてのはすぐだもん一番先がいこれこれよしじゃあメンタルテストしてやろうこっち来たまえよし何でも来い 赤チうんヒロコから昨日のこと聞きました、ええ、あの子からはまだ何とも返事聞かないんだけれどなかなか女性のないいい人だと思ったんですよそうですかまあ今のうちからしたら今度のような結構な話はないと思うんだけれどとにかく なんて言ってもうちがしっかりしてなけりゃねそりゃそうですよ正雄の学習ぐらい出してくれると言ってますし本当に助かりますわ死んだ主人が残していったものなんてほんのわずかなものなんですものねそんなこと言っちゃあんたのお父さんには悪いけどうちのには随分苦労させられましたからねやっぱり血を引いてるんですねうちの親父なんかもどうも金のことなんか考えないで困ることがあるんですよ お金で苦労させられるの一番嫌ですものねそりゃそうですよだけどとてもハイカラな人らしいんでねこの子なんかにうまくやっていけるかどうかそれを心配しているんですよ大丈夫ですよひろちゃんなら頭がいいんだものまあ皮肉ねどんな場合だってうまくやっていける自信持ってるはずじゃないかええそうよだけど昨日のようにさ大丈夫よお母さんまたダンスのこと心配してんでしょ ダンスぐらい私にだってできてよ心配だったら踊ってみせたいんだっていいわへえひろちゃん踊るのかい知らなかったなよしこさんじゃあ鶴はなぜ片足で立ってるか知ってるちそんなの古いやじゃあねちよしこさんねえよしこさん踊ってよ 花子さん踊るのさん安心したでしょお前がダンスやるなんてちっとも知らなかったよお金があって無駄な具材のない人生 こんないい結婚なんてあらしない私みたいに頭が悪くてうるさい女にはもったいないわ 子さん本当にお嫁に行っちゃうつもりなのかしらうん行くだろだってひろ子さん兄さんのこと好きなんでしょそんなことはどうだかわかるもんかだってそうよだけど兄さんはいつでもひろ子さんのこと古い古いって言うもんだからひろ子さん意地でよそよ嫁に行っちゃうつもりなのよそんなことあるもんかじゃあ本当に喜んで嫁に行くっていうのひろちゃんってな親が決めた縁談なら満足していくといった方の女なんだよまたそれでうまくやっていける人なんだただちょっぴりねこれでいいのかしらって考えたりするようなとこがあんだねそれが災いしてるんだよ じゃあ好きな人があっても親が不賛成なら結婚しないっていうのそうさつまんなくないかしらそんなことあらしないよ大いに自信持って結婚するだろ ょっと安心しましたねいいわとても素敵よく撮れてるでしょ似合いのご夫婦ねチッ羨ましがってやら嫌なのバカだねこの子は女は誰だってお嫁に行くんですようっちゃんお嫁に行く時もそんな畑みたいな頭で行くのかい洋装のお嫁さんだって綺麗よそうよしこさんは洋装のお嫁さん姿が似合うだろうね日本髪にしたかったら今カツラだっていいのあるのよ <laughs> おかしいや楽しみみたいで、ね 行ったなダメよ、いけない子ね。イェねおばさん、平子さん来る昨日やっと見えたのよ。あそこの妹さんがうちを飛び出したとかで、だいぶごたごたしたらしいのね。まあそう大変固い家だってんだけど、どうしてそんな人が出るんだろうね。そうね。 よしこさん、明日お休みでしょええ。じゃあ、ゆっくりしてらっしゃいね。ひろくんいなくなってから、やっぱり寂しくてね。 なんですねご飯の途中でお行儀の悪いだって今子供の時間だろご飯が済んでからなさいこれお姉さんお作りになったのそうとても美味しいねそうじゃああんたにあげるわありがたいなんですねまだ自分のがあるじゃありませんか 母さん姉さんが舌を出しましたようるさいのねご飯の時は黙ってわがなさい姉さんお水はいお水ぐらい自分で持ってらっしゃいよだってご飯の途中なんだけど立っていいまあ持ってまいりましょうねいけない子ねお姉さんってなんだかとても冷たい感じねそんなことないだろおとなしいんだよ いい姉さんだぞ僕の間1円もらっちゃったどうして黙ってたんですだって黙ってなかいって言ったんだもの何を買ったんです漫画の本だよだってお母さんが買ってくれないんだものいけないのねねだったんでしょはい次郎は何を言い出すかわからないからあんまり無駄遣いさせないように気をつけてくださいよはいお母さん 次郎が舌を出しましたよごちそうさま新一は近頃帰りが遅いようだけど会社の方が忙しいとおっしゃってますけどそんならいいけど気をつけてくださいようちが楽しみでさっさと帰ってくるようでないといけないからねはいこれで皆様方の時間は終わりましたではさようなら次は6時30分より公園でありますチェ 下げてちょうだいなはい旦那様と私のこっち残しててねはいねえ姉さんすいませんけどお父さんの方問題あげてよ私今夜勉強しなくちゃならないのえいいですわあのお方うん 美智子はご勉強ですから帰らせていただきますそうかいそりゃすまないねじゃあ少し揉んでもらおうかいいお嫁さんなんで私たちも本当に安心しましたよ気が利きませんのでお小言をどんどんおっしゃってくださいましわしたちもこれから何かと面倒を見てもらえるのはあんただけだもんなもうこれで心配がないというもんだよ <laughs> ねえねえさんこの問題どうやんの醤油が450うるさいわね一人でやんなさいよ美智子様ちょっと何ちょっと何さん何あの陽子姉様がいらっしゃってそっとお会いしたいとおっしゃるんですがまあ姉さんがまあ姉さんどうしたの ねえちょっと頼みがあって寄ったんだけどどうしてんの姉ちゃんお父さん怒ってるううんそんなでもないけどねえ会ってらっしゃい大丈夫だダメよまだ行けないわ姉さん30ちょっと見てよもう少しなってらっしゃいねお母さん美智子姉さんずるいんだよ姉さんのお父さんの肩叩かして出し読んでるんだよまあそういけないね姉さんちょっと まあ、それまあ大きな声出して。あ、ありがとう。もうたくさんだよ。姉さん。ねお父さん、ねお父さん、こういう問題なんだよ。醤油が百五十八点五リットルある。ねえ姉さん、お願い。十円ほど貸していただけない 何にお使いになるんですのそれ言えないのよ私きっとお母さんにいただいて返すわでも私の持ってるお金みんなお母さんからお預かりしているんです何でしたら私からお母さんに話しましょうかダメなのよそれがお母さんに話せるんだったら私はするわでもそれじゃだって10円ぐらいなんとかならないの余分にいただいてないんですし困りますわならいいわよ人が困って頼んでるのに ですから若さをおっしゃっていただければまた何とかいいわよそんなに困らせるんならじゃあ言うわ陽子姉さんはかわいそうなのよ困ってお金借りに来たんだわお見えになってんですの内緒なのよありがとう 父さんやお母さんには絶対内緒にね姉さんこの問題解いてよお父さんできないんだよ醤油が458.5リットルあるこれを16リットル入りの紙に詰めるといくらできていくらになるかちょっと待ってね ございます。は、少々お待ちくださいまし。あ、美智子さん、お電話。須田さんからです。あ、そうもういいのええ。醤油が458.5リットルああのね少し喉が変なんで吸入しとこうと思うんだけどはい吸 夜にやらせなさいよねえお母さん私はして豊子さんたちとハイキングするのいいでしょどこ行くんだろう奥多摩の方なんですってこんばんはいいらっしゃこんばんはおりますかあどうぞ お邪魔に上がりました。いらっしゃい。さあどうぞ。おしばちょうだ、はい。あ、姉さん、私は明日奥多摩行くの。5時に起こしてね。まあ、早いんですの。杉谷じゃ信用できないんですもん。え、いいですわ。じゃあお願いしてよ。姉さん、ねえ姉さん、こういう問題なんだよ。 醤油が458.5リットルある。これを、ちょっと待ってね。やんなきゃなあ、広くかい今夜も少し遅くなるけど。お仕事、お忙しいんですのああ、ちょっと忙しいんだよ。ああ。 <laughs> じゃあ、頼むよ。あ、いいよ。 おいやっぱりちが気になるんだろそんな馬カないよやってまんじゃないのかバカ言ってやら堀江さんの奥さんってとても綺麗なんですってね素敵だぞ君なんか見たら自殺したくなっちゃうからまあ見たいわ堀江さん一度連れてらっしゃいよところがうちへ大事にしまっといてさめったなものに見せないんだよみんな自殺しちゃうからでしょこんな綺麗な奥さんがいるのにどうして早く買えないの男って考えそうなんですってね 結婚しちゃってなんか友達なんかの変な見え方かって遅く帰るんですってバカ言ってやらあんまり始終見てて早く飽きなくたら困るからさいやねそんな置物みたいに悪いんだね俺は違うよあんたなんか遅く帰る方が喜ばれる方よ <laughs> でもまだそうなのあと私が約束すからそうですか明日早くするからねではお先に休ませていただきますおやすみただいま寒かったろええ あなたご飯は食べたよどこ行ったのお金ちっともなくなっちゃったんですもの妹のとこへ借りに行ったのよ恥ずかしかったわ帰りに紙だけ手入れてきたのそう今日ね いいうち見つけたのよお金ねもう少し待たないと都合がつかないんだけどもう少しもう少しっていつになったらいいのよ嫌だわこんな不自由な生活不自由だけど僕は幸福だと思ってるんだよ嫌よ私こんな生活あんたお互いに愛し合ってたらどんな不自由な生活だって幸せだって言うけど嫌だわ私愛情だってきっと干からびちゃってよだけどさいやいや嫌だった りなさいませ。あおかえりあおかえりいらっしゃいだいぶせわしいらしいねあお疲れでしょうええ何か召し上がります、うん、いらないよ 平子はいちょっとこっちおいでよおかけよ毎日遅くって寂しいかいでもお忙しいんでしょ明日はお休みだから今夜は少しゆっくりしよう 山口飲んでごらんちょっとダメですわ大丈夫だよさちょっと飲んでごらんでもまだお客様もいらっしゃるこっちの方は構えしないよ少しやってごらんこっちの方は構えしないよどうぞ 参りますわどうぞお構いなくまあいいじゃありませんか近いんだからあありがとうあ熱いお茶を一杯入れてくれないか、はい、時にあの土地の方の話はどうなりましたおあれですかあれはまだ先方がぐずついてるんですよあれで電車でも通るようになればねそれでしたらはっきりするんですがなああそれはそうですねひこ とにかく住宅地としては。はい、田舎田舎 中で窮屈な思いしながら暮らしてるとそんなふうにだって言いたくなるわどうなの結婚生活どうにかやってるわ旦那様はってくれるかい気が向いた時にはね幸福りょうさんどうもだから聞いてるんじゃないか分かってるくせにどうしてじゃあ幸福よどうつけ これご覧なさいそんなのあるかいねえ亮さん本当はね私今のような生活いいんだか悪いんだか分かんなくなっちゃったのやっぱり古臭くてはっきりしない女だったのねなんだいもう自信がなくなっちゃったのか そうじゃないんだけど少し考え直してやってみるつもりひろちゃんっての弱いようでなかなか強情張りだからな女子や家政婦みたいに扱われることは我慢できてよだけど人間みたいに可愛がられることなんて嫌だわ笑ったりしていいわよどうせ私がそんなこと言うのおかしいんでしょいやそういうわけじゃないんだよいいわよせっかく相談に来たのにだから相談に乗りよういいから 私勝手にやるから美智子様今日はお肉上がりたいなっておっしゃってましたがそう困るわ一人勝手なこと言ったって若奥様一番骨折れますわねお母様からはお台所が少しかかりすぎるって言われてるんですからあなたも少し気をつけてねはい姉さん 大きね誘いに来たんじゃないのさあ船村身元もはっきりしないような男と間違いをするからすぐこんなことになるいくらもいい縁談があったのに本当ですよおとなしいばっかりにひろこみたいに幸せな人もいるし姉さん兄さんが帰ってきたよあらうん 今日は何があるのよ姉さんは来るし兄さんは早いしそうねどうしたんでしょうおかえりなさいお風呂すぐ入りになります一人であるからいいよどうかなさいましたの お前昨日銀座を誰と歩いてたんだ余震を見たってんで今日事務所でみんなから散々からかわれたんだぞいとこなんですいとこだかなんだか知らないけど仲良さそうに歩いてたとか気をつけろとか兄弟のようにしていたいとこなんです銀座へ買い物に出たついでにちょっと訪ねて帰りにお茶を飲みましたけれど悪いことじゃないっていうのかいどんなある女が若い男としかも人目の多い銀座をさ 町長なんなんと歩いてそれでいいってのかいそんなでもそんなに信用がないんでしょうかじゃあそんなことは黙ってろってのかいすいませんでしたこれから気をつけます兄さんお父さんがちょっと来てくださいってそうねえ兄さん陽子姉さんね 喧嘩して飛び出してきちゃったんですって皆さんまだ、うん、もういいんだよ って遊ぶんだけどやっぱり楽しいねお姉さんは麻雀やらないのうんあいつはこういうことはダメらしいね趣味なんてないんだろでもああいう人はあれでいいんだよよく働いてくれるんで私は助かるよ私にはああいう奥さんの真似できないな従順だけじゃ意味ないと思うわ ああいうのもあるさうちの道具の一つみたいなもんでそれでまた満足してんだよ 紅茶でも入れてくれないかはいあ姉さん後で私のお部屋にあるチョコレートの箱持ってきておいてねはいお待ちくださいお待ちください僕増田ですけどよくはおりましょうかはあちょっとお待ちを お見えになりましたがあら来たのまあどうしようお父さんお留守だし私会うの嫌よ兄さん返しちゃってよよし僕が会おうよくおりますかいるけれど君に会いたくないって言ってるんだでもちょっと会って話したいんですが 今夜はやめてもらいましょうあれはどうしても別れると言ってるんだしうちでも賛成した結婚じゃないしこの際よく考えてやらなきゃならないと思うんだいずれお会いすることになるだろうけどそれまで声は来ないでくれたまえ何してるんだヒルコ 帰ったよだよ情けない顔してたぜだって自分が育児がないんだもの仕方がないわ 事なんか好きなの女中だけじゃ手が届かないもんであらそう私姉さんそういうこと好きなのかと思ってたわねえ姉さん姉さんみたいにして結婚した方ってやっぱり幸福になるものなのそういう方もあると思いますわあらじゃあ姉さんは幸福じゃないの 兄さん聞いたらびっくりするわよだけどそうね移住してるだけの採寸業なんていいことないわねああさようでございますどなた様でございますか少々お待ちくださいまし陽子様お電話でございますどうです お名前おっしゃらないんですが。どちらへかお出かけになりましたが。ちょっとお部屋見せていただいてたの。お道具、お姉さんみんな持ってらしたのいいえ、こちらで買っていただきました。そう。 いいわね女ってやっぱりおとなしくお金のあるうちでももられていった方が得らしいわねひろこやひろこちょっと郵便局行ってきたくねはい 呼び止めしたりしてすみません実はお願いがあるんですがこれを陽子に渡していただけないでしょうか訪ねてもどうせ追い返されるに決まっていますし何とかして一度会いたいと何度もこの辺をうろうろしていましたがしっかり警戒されているようでその望みもなさそうですしぜひお願いしますご迷惑をおかけするといけませんから 玄関に落ちてたとでもおっしゃって渡してくださっても結構ですどうぞお願いします僕は陽子を満足に養えないような貧乏な育児のない人間ですが れを愛すことは誰にも負けないつもりです陽子にどこまで真実があったか疑わなければならない今ですがそれでも僕はあれから離れられません贅沢なわがままな女ですしかしもう一度戻ってくれさえすればどんなことでもしてやるつもりです さんちっとも来ないけど暇があったら一度訪ねてくれってそうお母さん達ん姉さん心配すから行っちゃいけないって言ったんだけどお母さん23日前から風邪ひいて寝てんだよまあそうでどんな様子なのそんなに悪いことないようだけれどそうでも困るでしょ足すぐ頼んであるんだよそうねえ遊ぼうよでもお母さん寝てるんだったら早く帰んなくちゃいけないわだってもう少しでしょ とにかくお父さんたちにちょっとご挨拶してきましょう。あの弟が参りましたのでこんにちはあいらっしゃいあよく見えたねまあゆっくり遊んでいきなさいあありがとうございます お姉さんととっても綺麗ね綺麗だけど私アイいタイプ嫌いだなお兄さんと恋愛結婚ううんあら見合い結婚なのうんうちのじいさんも見合い結婚だけどとっても仲が良くてよ私恋愛結婚でなきゃい私も私もよもっち私もよ私もよ <laughs> 増田君また違っているぜどうしたんだい近頃すまなかったな少し体の具合が悪いもんで気をつけないといけないな課長にでも知れたら具合悪いぜあありがとう増田さん電話ですもしもしもしもし ね姉さんお夕食うんとごちそう出してねうちで作ったもんじゃないし何か取ってよお母様にご相談してみますわいちいちお母様に言わなくたってそのぐらいいいでしょでもだって5人ぐらいじゃないの頼んだよ 遠慮しないとわかんなさいよ僕いつもこのおちゃんで3杯食べるんだよなんですね次郎 お前今日増田に会ったそうだね陽子に嘘言ってたそうだけど西子が見たって言うんだどういう友達嘘なんか言うんだ黙ってちゃ分からないじゃない に不満があるそうじゃないか本当にそう言ったのえ言ってごらん本当なのか 行ったらどうだねえどうしたの何でもないんだよ僕も帰るよまだいいじゃないかもう少し遊ぼうよ僕はいつも君のはっきりしない態度が嫌なんだ言いたいことがあったら自分が悪いと思ったらすぐ謝るようにしたらどうだじゃあまあ勝手にやりたまえ さんどうしたんだろうなでもないんだよ何もそんなにムきにならなくたっていいじゃないか僕だって君は嫌いでとやかく言ってるんじゃないんだしねこれから気をつけてくれればいいんだから なんだようん深夜がいないからお茶入れていただこうと思ってバカそんなこと自分でやりなさいなさらの言うことだからはっきりしたことわかんないけどそれでもやっぱり心配になってねだってどんなに仲のいい夫婦だってたまには喧嘩ぐらいすることあると思うわ そりゃそうだろうけどなんだか姉さん寂しそうだったよ心配ないわよダメよ一人で食べてお母さんに持ってきたんだよあの子は気やかっているから大概のことは黙ってやってきてると聞かないとこも随分あるからね 姉さん来たのこんにちはいらっしゃいよしこちゃん見えてたのええお見舞いよ噂をしてたとこなんだよそういかがありがとうもうだいぶいいんだよ正雄が喋ったんだってね心配しただろうどんな様子かと思ってでも安心したわお前も変わりないようで けなさい何これうちの方うまくいってるのええそれが心配でねサは男だからどうにでもやってくだろうしお前さえ幸せにやってってくれたら母さん本当に安心だよでもお母さん何うん何でもないの そうだなお母さんにもあげて悦子さんとあげなさいあ姉さんお客さんだからバカやってあげるよそう、じゃあ頼むわじゃあ私もレコードでもかけてお客さんは感激しようかなどうぞお母さん一ついかがありがとう美味しそうだね のレコードと撮ったの覚えてるでしょええまた踊りましょうかダメだよまた姉さん内緒的なの姉さん大丈夫かい 大丈夫ですよヒロちゃんなら頭がいいんだものまあおねどんな場合だってうまくやっていける自信持ってるはずじゃないかだけど昨日のようにさ大丈夫よお母さんまたナースのことなんか心配してんでしょダンスぐらい私にだってできてよお金があって無駄な助罪のない紳士でこんないい結婚なんてあるしない私みたいな頭が悪くて古臭い女なんかにはもったいないわ お電話でございますどなた若奥様に出ていただけば分かるとおっしゃってお名前おっしゃらないんですけれどそうどなたならあ、奥ですか僕、増田ですけど。 またご迷惑なお願いですけど陽子にぜひことづけていただきたいのですが実はある事情から今日会えなければもう二度と会えないと思いますので何かございましたの事情はどうぞ聞かないでくださいすぐわかると思いますけど決して迷惑はかけないただ一目会って別れを言いたいどうしても会うのが嫌だったら電話ででも話したいそうおっしゃっていただきたいんですが 陽子はいるんでしょうかただいまお留守のようですがでは帰ったらどうぞ伝えてください上野の朝日ホテルにいます駅のそばの朝日ホテルです電話は下屋の3649番です待ってますどうぞお願いします のとご近所お買い物のようでしたけれど。そう陽子さんちょっと話が何私からかもしれませんが増田さんからお電話がありましたそう何ですって 何か大変変わったことがおありのご様子でしたがぜひ嫁に借りたいどうしてもダメでしたら電話ででも話がしたいとおっしゃってでしたのでどんなことがあっても私会わないって言ったの姉さん知ってるんでしょでも今日お会いできなければもう二度とお会いできないだろうとおっしゃってましたのでだから会えっての随分ご親切ね姉さんも甘いのね会いたければどんなこと言ってくるか分かりゃしないわ 陽子様若旦那様からお電話でございまあ陽子かいあのね松田が大変なことをしてねあらどうしたの会社の金を持ち逃げしたんだそうだ前からちょいちょいごまかしていたのも知れたんだそうだなまあ武田が知らせてくれたんだとにかく君はうちから出ないようにしてなさいねえ増田から会いたいって電話がかかってきてるのよ 姉さんが出たんだけどじゃあ増田の居所分かってるんだね姉さん知ってるはずよどんなことしてお前を連れ出そうとするか分からないから気をつけなくちゃいけないよそれからひろ子をちょっと出して姉さん姉さん兄さんがちょっと出てくださいってあひろ子かいお前増田の居所知ってるっておい誰黙ってるんだ陽子を呼び出そうとしてるそうじゃないか お前まだ知る前が松田は大変なことしたんだぞどころを知らせなさい会社に通知してやるんだお願いですそれだけはなさらないでくださいなぜどうしてなんだおいなぜ黙ってるんだ早くどころを知らせないかよし僕はすぐ帰る はどこにいるのねえどこにいるの陽子さん堀江は増田さんの居所を聞いて会社へ知らせると言うんです私には言えませんでした陽子さんあなたもそんなに増田さんを憎んでいらっしゃるんでしょうか姉さんどうしたの どうしたらいいんでしょう私がいけなかったのよ私がいけなかったんだわ教えてどこにいるのねどこにいるの増田さんは心からあなたを愛していらっしゃるように思いますあっとあげになるのは本当だと思いますけれど今私にその方がいいと言えるでしょうか して急にそんなバカな私がわがままだったんです私がいけなかったんですバカ今そんなことしてどうなると思うひろ子松田はどこにいるんだなぜ言わなかったんだ兄さんが会社へ知らせるなんて言うんで姉さんは言わなかったのよ当たり前じゃないかあんなことをするようなやつお前にまだ何をするか分かりやしない何大きな声出してるんだねねえお母さん松田はね会社の金を持ち逃げしたんですよわあ その松田に陽子が会うってんですまあ陽子お前かからんでもなってごらん困るじゃないかお前だけじゃないうち中の者が世間に顔向けできなくなるんだぞねえ大丈夫かねなんかかかりになるんじゃないかねなんとか考えなくちゃいけませんねお父さんお父さんさあどこにいるんだか言いなさい陽子お前僕の言うことが聞かないっていうのかいいいい 姉さん私にだけ教えてどうなさるの会うのよ会いたいの今になってどうにもならないかもしれないわだけど私が心から謝ったら増田の気持ちだけでも救われると思うの陽子さんねえ姉さん私だって救われるのよお願いだわ教えて ね教えて上野の朝日ホテルですありがとう陽子どこ行くんだおいどうしたんだまさか松田のところを知らせたんじゃないな教えしました何教えたバカどうしたんだ こいつが陽子を増田のとこやっちまいなかったんです陽子が出て行ったってまあどうしようどうなるんだね何だってそんな真似するんだ世間の笑い草だぞ明日の三面のいい材料だバカとしやがってどうするね新一僕が行って何とかしてきます陽子を戻してあいつは会社へ渡してうまくかかれば大丈夫でしょうおいどこにいるんだおい手遅れになったらどうするんだみんなお前の責任だぞ存じております知ってるって じゃなぜそんなことしたんだ私はただ自分の本当の気持ちお前の気持ちなんかどうだっていいんだいいえ陽子さんの幸福を思いましたかおい松田は泥棒したんだぞたとえどんなことをしたにしましても陽子さんのことを考え増田さんのことを考えておあげになったらもっとなさりようがあると思いますお前俺に盾つきか正気で物を言ってんのか正気ですそして皆さんのなさりを腑に落ちません黙れ出てけ 様のような出てけ出て行けとおっしゃるんですねお前どこまでも増田をかばう気か何がおかしい俺をバカにするかおいとまする時が参りましたわ 出てけと言ったけどお前が悪かったと謝って松田の居所を教えてくれさえすりゃ俺はお前を許すつもりなんだよそんなことじゃありません皆さんの冷たいお心が今日耐えられなくなったのです聞いたふうなこと言うんだねじゃあ言うがね俺はお前を可愛がらなかったかい何か不自由な目に遭わせたことあるかいお父さんやお母さんがどんなにお前に感謝してるのか知らないのかそれはありがたいとは思わないのかい私は可愛がっていただきましたでもそれは愛じゃありません 座敷の飾り物を大事にするのと何の代わりがあったでしょう感謝してくださったのもただ私がいたら便利だからですそれが愛でしょうかバカバカしい前は堀江家来た妻だぞ今更愛だの何だろうと甘いことは言っていられるのかお別れにならないのですご自分たちのご都合のいいようにお考えになるだけで誰の心も本当に分かろうとなさらないのですうざいそういう子になって嫌だったら勝手に出てけ 面よりも世間よりももっと大事なものが人の心にはあるはずです 2年もしかすると5年ぐらいかな陽子さんも大変だわ5年の間苦しむのねそれはそうと君どうするつもり今後また働くわおばさんはどう言ってるの <laughs> お母さん困ってたわで何かいもう奥さん家業やめええ なら最初からそんなの漏れはしないよ君みたいな女は一番困りもんだからなそうね変なとこ自信持ったりして <laughs> まあ思うようにやってみるさ興味を持って見てるよ私もっともっと苦しまなくちゃいけないのそして自分を作り上げ作り直していくの夢でもいいの何が世の中で一番美しいか それが分かりさえすればいいずるずるになっちゃいけないわ仕方がないじゃいけないわ人間の中にはもっと尊いものがあるはずよ私それをどこまでも追い求めていくの